diterangkan apa-apa pun kat si saya ni saya sayangkan si saya walaupun macam mana sekali pun perangai dia Okay, boleh, boleh, tengok. Okay, tambah, eh. Panjang. Panjang. Panjang.